Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan kita kembali semula dalam sejam preview Hari ni kita ada game yang nampak macam gempak ah, Game yang nampak cantik, dia punya menu pun cantik yang bertajuk Tunic So game ni, aku tak tahulah game ni pasal apa, dia hack kan slash eh Lepas tu dia, lah kot story okay Tak apa-apa masa, jomlah kita tengok apakah game tunic ni sebenarnya Ya kita akan main selama sejam macam biasa So ini dia dia punya world dia, dia macam ni lah dia pandangan atas kan Alright kita ada Fox yang begitu cute Oh terus start eh so, Kita ada nyawa dan juga apa merah tu aku tak tahu Ah tu roll okay So ada lari laju Okay ni fokus So ni roll uh, Okay tak ada apa-apa So kita gerak je Okay kalau kita sprint Dia pakai ni lah oh, Okay Bagus Dia pakai uh, Kita hold lah button tu Nanti dia sprint lah oh, Apa ni LT Oi Serang, serang. Huh. Aku tak tahu macam mana nak serang. Ni apa? Okay. okay maybe, maybe tak boleh tak boleh serang kot. So, kita gerak je lah kot. Uh, kita kena mengelak ke apa ni? Oh, ada harta karun kat situ. Oh, ada key lah. Ada macam lever. Tapi kena tekan Yup Oh kunci Okay okay Macam mana nak attack Sekejap bawah ni ada jalan Kita try tengok bawah ni ada apa Yeah Harta ah, karun Maybe ada weapon kat sini Yeah Dapat kayu LB Alright Oh, so aku boleh set. Right, dah. There you go. Okay. Let's go. Mari kita bunuh binatang tu. Oh. Okay, aku tak. There you go. Alright, dapat satu tu. Okay, dia punya control dia, kita kena biasa kalah kan? Oh, sure lah. Maybe tak payah lock kot. Ya, yeah, tak perlu pun lock. Oh. Alright, tiga coin untuk aku. Tanya. So, teruskan lagi perjalanan kita. Mungkin, oh, kita kena cari harta-harta karun yang lain lah. ya supaya kita boleh dapat weapon yang baru oh ada warna biru ah okey alright so yang tu uh, warna biru tu dia serang dua kali ya okay, aku perlukan hammer so game dia macam ni lah dia macam uh, apa uh, nak kata roguelike pun tak juga dia macam adventure game lah kan top down adventure and then kita ambil barang-barang lepas kita upgrade lah okey something town tapi aku tak boleh lalu town apa ya aku tak boleh lalu sebab aku tak ada ya aku tak ada apa-apa aku tak ada weapon aku tak ada hammer so kita kena cari hammer mungkin Ooh. Ni apa? Oh, itu safe kot. Maybe ataupun tu untuk healkan dia. Alright, so kita dah tembus sini. Oh, ada kunci. Ini ke kunci untuk Yes. Ya, adakah ini kunci untuk pintu yang tu? Maybe. Ah, uh, apa tu? Ah uh ada something kat situ okay. so mungkin ni uh, ini kunci untuk pintu yang kat bawah tadi kita boleh pergi depan lagi ke tak boleh alright so ni mungkin ni mungkin area yang pertama dia lah kan macam kan tadi kita tengok ada banyak kan start kan area so ni mungkin area pertama dia. oh bila malam oh dia macam dark soul lah so bila bila kita tidur kat situ Nyawa kita akan tambah Tapi semua orang akan respawn balik interesting. Alright. So game ni susah ke? Hero Grave. Ya, yeah, game ni maybe Game ni maybe susah. Tapi tak apa. Kita pakai kunci loot. Dah lah bahasa pun tak faham kan. Tapi tak apalah. <laughs> Kita agak-agak jelah. So Hero Grave. Is Forest Hero Grave Guard Captain. P28 Old House Flooded Well West Garden Ringing. Oh, so aku kena buka dua loceng. The game screen. Magic potion, stamina point. When I'm tired, magic point kita still tak ada lagi. Alright. Nice. So apa jadi kalau kita mati? Kita hilang semua barang ke? Oh, oh. Aku salah. Ya. Ya, aku patut lock tadi kan. Alright, so ni treasure asal dah dibuka. Kenapa dah dibuka? Ya, kita kena apa ni? Ah buka loceng eh, loceng, loceng uh, Macam mana aku nak pergi atas tu Yup Yang ni pun tak ada uh, ah, Laluan Sebelah sana pun tak ada apa-apa Jadi aku rasa Kita patah balik lah kan Ya kita patah balik Oh boleh naik Oh tak nampak Oh boleh naik Tak nampak shadow Oh maybe Apa ni West East East East Jadi macam ada tiga benda yang sama kan West East East East Ataupun East West West West E A S T W A S T. West. Ya. Yeah. Tu tu tu benda yang sama. So aku tak tahu lah maybe uh, uh, oh maybe left dengan right ko. Eh bukan. Tak lah tapi dia macam satu tiga tiga tiga tiga lah. Okay. Tiga yang bawah tu sama. Oh duit dah banyak guys ni. Alright buka Woo Dapat diamond Okay That's one Okay settle Alright Apa maksud puzzle ni pun tak tahu Tapi kita akan cubalah nanti East Forest Right Next area East Bell Tower Oh ni Bell Tower I see Aku masih ingat Aku masih ingat yang tu terbalik tu Attack dia tapi tak apa Dah biasa kot Aku ter terbiasa X untuk roll uh, No Sekejap kita explore dulu Kita explore dulu Pecahkan apa-apa itu Alright pecahkan ni Pecahkan ni Alright belah sini boleh pergi tak Oh tak ada sound lah kat sini kita pergi atas ni ooh, Okay maybe kita kena uh, Progress atas ni lah kot nanti kan Dia akan buka Tapi jalan secret tepi ni ke mana pula Ah, Ya yeah, oh tak itu bawah Alright So jom jom jom jom kita tekan loceng Tak tak pun tu bukan pun kan Dia macam ni apa Guide kan Ya yeah, Control RB untuk nyawa kalau ada potion. RT untuk guard. LT untuk lock. Ya. Yeah. Oh ada guard eh. Kalau ada lah. So far rasa macam tak ada pun guard. Potion pun tak ada. So jom. Turun ke bawah. Oh jatuh ni tak tak boleh naik dah. Kita save. Bukan save lah Dia macam ah, Dia macam Dark Souls lah dia, dia heal balik So ini Souls game lah Alamak <laughs> Aku kalah Souls game ni Masalah sikit ha, Tapi tak apa Kita cuba Kita cuba Oh, ooh, inter Oi! Oh ada masanya Maybe kita tak bunuh kot Oh yo ramai ya ramai. ya. Oh, dia orang boleh bunuh sama sendiri eh. All right. There you go. Ada masanya kita tak payah lawan lah. Target lock LT. RT. Focus and block. Focus and block. Nak try? Nak try? Ada tak musuh? Okay, try seorang. Mana boleh block? Tak boleh block pun Tipu oh. Kau dapat apa-apa pun Tak dapat apa-apa pun Maybe kena ada shield kot Tapi aku tak ada shield lagi Alright So kita ada banyak laluan Kita boleh naik atas ni Maybe atas ni ada shield Oh uh. uh, Gila Gila Dah dia orang camping pula aku tengok tu. Camping pula dah. Hero's Grave. Ha. Bukan bukan ada macam apa? Guide ke tadi? Mana guide tadi? Tak ada dah. Instruction booklet. Ha. Dia kata is Forest Hero Grave. Okay, Entahlah. Okay, kita pergi sini. Oh oh. Oh oh. Allah, Allah, Allah. Okay, okay. Alright, lari! Lari! Musuh lari atas lah, ni Okay Let's go Woo. Oh dia orang bunuhkan eh Bunuhkan kawan dia orang Alamak Alamak alamak alamak alamak ah! Right Oh aku buka gate tu Alright Ah ah ah ah Ah ah Okay Macam mana dia jaga gate, bhai? Haha, tak dapat. Right, there you go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ya, yeah, pedang hebat. <laughs> dapat pedang power, bhai. Okay, jom. So, let's go with this. Okay. This, alright. Yup. Ah, ambil kau. Aku dapat pedang power. Mudah. Dan sekarang kita boleh potong ni dah. Wow. Terima kasih. Sebab bagi pedang ni. Ya, betul lah. Game ni memang macam Dark Souls. Kau ada benda yang kau boleh lawan. Ada benda yang kau tak payah lawan. Okay. Alright. Tak semua benda boleh lawan. And then stamina management is very very important. Yap, dapat pedang ni lain macam pula jadinya. Alright, so aku dapat weapon dah. Dah kena rajin explore lah. Haa, ah, eh, kena rajin explore lah. So, belah sini boleh jalan juga. Sebelum aku naik atas, aku nak masuk dalam ni. Uh, ya, yeah, ada treasure. Bomb? Oh, ah, iaitu Ah. Tapi kalau aku tak nak equip boleh? Macam unequip. Sebab aku takut tertekan. Okey, tak apalah. So ini turun bawah ke? Oh, yang tu baby turun bawah kot. Ya. Yeah. Yap. Let's go. Ooh. Alright, right, cool, cool. Okay. Woohoo! Sakit tu. Alright. Apakah harta-harta yang cuba diberi ke bawah di bawah ni? Okey ada Oh eh, Ada secret lah Weh Oh game ni ada secret <laughs> juga Dapat mana potion 2 Untuk apa pun tak tahulah Sekejap Maybe Yang ni potion ni Oh tak ni bom lah Okey ni mana potion Alright Interesting Tak yang bestnya Lari tak pakai stamina Itu yang best tu Ah, jap. Macam mana aku nak hancurkan tu? Tak ada apa-apa. Right. So kalau mati barang hilang ke macam mana? Ah, eh jap. Oh, tak boleh pergi ke belah sana? Oh ya, ni di belah atas. Okey. Ya, kalau mati barang hilang ke macam mana? So ada combo lah macam satu, dua, tiga, sap macam tu nampak. Ya yeah, dia ada tiga Dia ada combo dia tiga Tiga hit lah Okay Aku dah heal ke Ataupun aku Aku nak heal lah of course again Alright Of course ah. Okay Mari kita teruskan perjalanan Buka ada orang kat lah tadi Yap There you go. Stamina, stamina kena jaga. Aku kalau game-game berminat menggunakan stamina ni, problem sikit. Ha. Alright, dapat duit lagi. Tak tahu guna untuk apa duit ni. There you go. Alright, pedang ni memang betul-betul membantu lah. Okay, aku tak sabar nak jumpa boss pertama. Di mana aku probably akan koyak right? Yep, there you go. Oh, oh, oh. Okay, okay. There you go. Dia lambat sikit lah dia punya apa. Attack tu kan. Yang enemy ni. Enemy yang akan datang mungkin laju lah kot. Right, and then kita buka pintu bawah. Uh, nyawa kita masih tak berusik lagi. Bagus lah <laughs> Okay So far game ni memang Aku boleh nampak dia akan susah Pada satu tahap nanti Okay uh, So dia dalam hati tu macam Nak main Sonok nak main kan Tapi daripada yang masih yang sama Aku tahu yang Game ni akan jadi susah gila Alright Satu tahap nanti Kita tengok boss yang mula-mula pun nanti Aku dah tahu dah mestinya Dah boleh agak Alright apa tu dia macam pieces Oh maybe itu untuk upgrade aku punya nyawa Macam semua souls game lah kan Fragment of something Oh ni boss ni Yup Oi. Yap. Oi, mati habis duit aku eh. Alright, what happen kalau kita mati? Oh masuk dalam ni Dalam dalam tempat roh Ha? Oh kena jumpa dengan ni Fox ni Hiduplah wahai Hiduplah wahai anakku Alright event ni kita akan tengok banyak banyak kali lah ha, Sebab tadi tu aku tak nampak batu tu rupanya macam halang kan So aku tak nampak Yup What just happened ha, Apa yang dah berlaku adalah aku hidup balik Alright So technically kita dah tak nak Tak nak lawan lah kan Okay Alright Dia masalah dengan binatang tu Okay Boss tu Bukan apa Masalah dia satu je Masalah ni anak dia Kalau anak dia tak ada Aku maybe boleh lawan eh, Tapi anak dia ada Oh tu Boleh ambil balik Aku ni Okay aku nak equip Okay aku Oh tak boleh Tak boleh pause Okay, okey dah, dah dah aku dah jumpa lah. Oh god, aku tamak. Okay, Alright, so dia ada dia ada dua attack, satu dia dash. Okey, yang tu aku boleh punish. Okey, yang dash tu maybe tak. Okey. Okey, tu aku boleh punish, aku boleh punish itu. Okey, sabar. Allah! Dia punya hit jauh sangat. Aduh, jauh sangat hit dia. Ah, dia punya apa? Dia punya range tu kecil sangat. Boleh-boleh tapi kecil sangat range dia. Macam manalah. Aku dah mengelak eh. Ya yeah, maybe maybe aku suka elak tu kalau button dia petak and then A tu button ni kan. Okay maybe kita boleh tukar kot. Uh, customize control. Uh, keyboard. Alright. Use item 1 maybe A. And then dodge petak. Okay sebab aku aku lebih suka petak. Okay. Yes. Yes. Ah ha? huh? yes. Ah, tak boleh. Alright. Ya yeah, petak untuk elak much better. Or maybe maybe RT untuk attack macam macam Dark Soul ataupun Elden Ring. Alright. Ah uh, use item 1 tukar ke RT. Yes. Uh, shield tak payah aku. Shield shield ada shield mana ada shield kan? Aku rasa ada elak mana ada shield. So yang ni tukar ke A. Alright. Dia pelik sebab dekat setting dia Alright So elak Attack Alright there you go We got this InsyaAllah Copium There we go Nampak tu guys Beza tak Bila bila kita dah biasa ya, Control kita Oh my god This game Alright First boss I guess Ya yeah, first boss tu kan Ada buah panjang tu Alright Ya yeah, aku tak Tak malu eh Sebab aku Tak payah malu eh Sebab aku kena dapat kalahkan First boss dia <laughs> Dapat Something Something Alright, potion. Oh, so ini kita dapat kita punya Estus Flask. Alright. Yang pertama. So, maksudnya kita boleh heal bila masa kita nak. Ah, uh, ya. Ya, aku kena biasakan kontrol baru pula. Eh, tadi dah kontrol lain lah. Alright. Sekejap, aku dah ring bell yang pertama ke? Apa apa apa function aku masuk dalam ni? Oh, aku masuk dalam ni maybe untuk... Oh, aku tak boleh naik pun. Ya, seems like sama ada aku boleh turun atau aku boleh naik. Oh, maybe ada jalan. Okay, dude. Aku tak nampak dia punya 3D tu. Aku tak nampak. Okay. So far bila tukar control Elden Ring baru rasa boleh ni lah. Ha, game ni tak ada difficulty eh. Ha, so memang game ni Souls game lah. Dah tahu dah. Okay. Souls game ni game-game memang susah lah. Pula untuk aku lah. Eh. Tapi so far ada dua ada dua control je. Shield tak ada lagi. Uh, sebab aku tak dapat lagi shield rasanya ya. Tak dapat lagi shield. Ke ada peri? Aku tak buat jap. Ada secret tak? Kat belakang-belakang ni kan. Alright, tak ada, tak ada, Ke ada peri aku yang tak tahu ada peri. Boleh jadi. Alright. Okay, so kita dah buka loceng yang pertama. Strike. Ring apa ni? Ring strike. Apa ah, maksud dia? Oh. Ha? Oh, aku kena serang pakai benda ni. Okey okey. Right, satu bell daripada dua. Aku rasa kalau sejam tak sempat ni nak apa Satu stage ni Tapi tak takpelah aku bagi preview sekejap So that at least macam aku ni pandai baca game tu macam mana So at least korang boleh tahu game ni genre apa Kalau korang nak beli Korang tahu game ni macam mana Game Tunic ni Dia memang game uh, Ala-ala Dark Souls Souls game Alright Semua orang tak boleh Okay Tak semua orang boleh main game ni Okay so aku dah settle ring ni is for us. So kalau kita mengikutkan kita punya instruction booklet kita uh, lepas kita buat is for us kita kena pergi old house flooded well oh west bell ni susah sikit lah alright sebab kita dah dapat weapon ni uh, so jom marilah kita oh maybe aku dah boleh lalu jambatan ni yep. What? penuh Alright, let's read this okay, Dia pelik sikit lah kontrol dia Bila dah tukar yang tu habis semua tukar. Ringing the west bell, west garden, dark tomb Alright Is for west garden, bell tower, old house Alright, memang tak faham pun tapi ni salah satu benda map lah Kita, kita, kita buat-buat faham lah Alright, bapak faham. Alright, satu satu yang aku tak berapa minat sangat dia punya bila kau kena hit tu, kau tak terasa oh Macam tak tak ada macam aku ah, rasa macam sakit ke apa. Ha. So kau, kau tak tahu nyawa kau tengah kurang. Nah, so far tak sesat lagi lah. Sebab apa dia pandangan macam ni eh. Pandangan macam ni macam susah sikit nak sesat lah Boleh sesat Tapi susah sikit lah ha, Kita balik semula ke kita punya uh, first base tadi Dan kita nak buka pintu ni lah nak pergi stage nombor 2 Alright Oh it seems like Ada satu lagi laluan lah kat atas tu Sekejap Ada satu lagi laluan dekat belah sana tapi tak tahu macam nak tembus. Ya. Yeah. Hmm. Maybe Oh ya, yeah, jambatan ni eh. Ya. Okay. Alright. Tak kisah apa, aku just nak tengok je. Alright. Tak apalah kalau macam tu Nanti kita datang balik Mungkin mungkin at one point kita akan datang balik lah So sekarang kita ke arah west lah pula kan Ya kita ke arah west lah Mari Sebab dia benda ni kena ingat je Maksudnya kalau ada tempat yang macam Oh kita tak pernah lalu lah eh. so, ni, Kita dah tengok teropong ni tadi Yup Rasanya West ni macam tak ada boss sebab dalam map tu bagi tahu tak ada boss. Uh, tapi kita kena beware dengan uh, apa? Enemy-enemy yang besar lah. Tak apa kita masuk dulu, kita masuk kincir angin dulu, kita explore apa yang ada dalam ni sebab aku pun nak kalau boleh preview sejam ni aku dah tunjuk luar dan juga dalam. What? Okay, that's Alright. Is that boss? Oh, dia suruh pilih. Oh dia jual barang Antara mercun atau apa ni Ha ni lah 300 Oh 100 Okay ni maybe eh, Kalau aku aku nak ambil ni kot Aku nak tambah lagi healing aku So kita perlukan lagi RM40 je Alright So tu kedai lah Alright there you go Aku yang boss tadi Aku macam what the heck Boss ke Mati aku Alright kita tinggal kita perlukan RM40. Do we want to grind? Okey, ni arah sana. Okey. Kita boleh bunuh bawah ni kalau nak, ya. Yeah. sebelah je weh. Ya, yang aku rasa enemy dia dia akan aim apa? Satu arah je. Bila sebab tu macam senang sikitlah nak elak. Macam Dark Soul dia dia ataupun Elden Ring dia target uh, dia follow target. Yang ni dia tak follow target. Maksudnya kalau kau ubah arah, aku ah, kau boleh jalan kaki je sebelah dia. So roll guard tak ada no safety, low stability hurt more. Oh, kalau guide hurt more lah. Okay. Tapi ada timing parry tak? Moment of safety vulnerable. 100%. Block stability special tag Damage taker 150. Damage taker 100%. Oh, macam dalam game ni block macam something yang tak berbaloi. Oh, tak berbaloi pun. Alright, so aku dah cukup duit. Aku nak pergi beli uh, potion ya. Kedai-kedai terkorak ni. Dia tak apa. As long as kita tak rehat, kita tak, dia tak akan Hai Hi there. Okay. Ini akan random. Ini gacha. Yup. So aku ada dua dah. Estus Flask. Right. Ya, kalau kalau aku main betul-betul pun itu benda yang paling utama apa-apa game Souls game potion lah paling utama. Potion dia unlimited, maksudnya kita boleh pakai dua kali je. Masuk aku dengan unlimited tu maksudnya uh, unlimited data lah. <laughs> kalau kau kalau kau mati ataupun kau berehat dekat kawasan tu yang apa yang api tu kan uh, kau akan Regen balik lah potion tu okay. Kau akan regen balik lah Which is good Alright so sini tak ada apa pun Aku tak boleh buka pun sini Macam Ni macam gate Oh aku mungkin kena masuk dalam Aku kena baling something dalam tu Bomb maybe And oh, Ni apa function datang ni Oh untuk lock Okey, satu lagi. Oh, seorang-seorang boleh tak? Ramai sangat ni. Ui, apa tu? Oh, oh, oh. Ya, oh, wow. Okey, tank je lah. Tu ski baru tu. Tak apa, game ni kalau mati, kita just uh, kutip balik ya yeah. kita kutip balik apa yang ni lah so what is this ya yeah. kenapa boleh ketuk ni yup interesting Aku tak tahulah hancurkan benda ni ada function ke tak macam tak ada je Alright, teruskan perjalanan Kita membazir nyawa tadi Silap sebab aku ter Apa, aku ter uh, uh, Tersalah dodge dengan ni Tapi tak apalah Oh Yup. Oh, oh, oh. oh, oh dia block I see, I see Okey, dia block, dia block. Okey, yang ni ada yang ni ada block pula. Okey, kita heal tengok. Yap. Oh, heal banyak tu je. Kau biar betul. Aku akan heal baca apa Dark Soul. Heal banyak tu je. Oh ha, ah, Oh oh. Oh, ada tekarut. apa apa apa biru tu apa? Oh dapat mercun. Dua. Eh? Mushroom potion mushroom something. I don't know. Apa benda tu? Ni apa? Apa ni? Oh maybe yang tu Maybe yang tu untuk yang Apa ni? Telaga tadi? sedikit Oh, bawah tu ada chest ah, Yang ni ada shield lah Okay, kita kena hati-hati Dia ada shield Uh, ramai-ramai Okay, salah satu, salah satu Okay Okay, okay Tiga Salah satu, salah satu kalau orang ramai tak guna tak? Oh lah ramainya Igro, eh, Sabar sabar Oh oh Oh oh Okey oh, tak tak tak tak tak Agro <laughs> Ramainya Agro eh, uh, ah, Ya aku probably akan mati kat sini Sebab ada Uh ada bos, kat bawah juga go Okay macam mana aku nak naik atas tu Atas ni macam ada something yang Interesting je Right Oh jap Oh, oh. oh tu Okay Eh, eh! Okay go Dia kalau lawan binatang tu kena dekat bucu-bucu eh guys Itu tips yang aku boleh bagi lah Alright apa ada atas ni Apa yang secretnya ada atas ni Ha sampai nak dijaganya Ya apa apa yang ada atas ni sebenarnya Tak ada apa-apa Apa yang diorang guard Aku tak faham Ya aku kena aku kena umpan weh. Oh ni kepala kepala tu lah kepala kucing tu jatuh eh. Alright, let's go down. Kita buat satu kita buat satu. Ni guide ke tak kan? Eh? eh. Untuk apa yang dia guard? Okay. Yap. Sasar lah mati kan. So, yang tu takkan mati ke? Jauh eh. Kau tengok. Jauh. Aku nak try. Nak try YOLO. Ah, reaction time aku. Aku tak boleh. Aku tak boleh reaction time Oh ada kunci kat sini lah. Oh so kita kena cari kunci untuk situ lah Okay Alright So aku nak ambil balik duit aku tu Which is Kat mana tau Oh oh Alright, kau tengok aku mengelak. Power tak? Oh, tu jalan turun. Woo! Ramai betul. Alright, who cares, who cares? Jadi jalan lain. Aku mati kat mana tadi? Aku mati, oh. Weh, aku nak treasure. Woi. Sangkut. Oh my god. <laughs> Sangkut. Ya ambil lah semua duit aku tak apa. Tinggal berapa dah duit aku? Tak apa aku tak kisah dah. Duit duit boleh dicari. Alright. Aku nak treasure tu je. Oh dia dia memang memang apa? Nak mengelak tu. Alamak aku timing aku First of all, kita kena tahu jalan mana kita nak pergi, okay? Jalan. Tadi aku macam sesat sikit. Alright. Tapi sekarang rasanya aku dah tahu nak pergi mana. Ya, penat sikit eh, ni. Sebab ada... Dah tahu. Uh! Okay. So, roll dia memang iframe lah. Oh, dia kejar lah. Oh, oh, oh, oh. Dapat apa? Dapat apa? Ooh. Uh. Dia bunuh lagi eh kau. Okay. Okay. Alright, alright. Oh, ni macam laluan ke? Aku ingatkan ialah 3D kan? Jadi pepega tak nampak. Okay, dia tengok. What, what do we do? Alright, so aku dapat topi. What? Apa ni? Adakah ini sesuatu Kenapa ada Okay aku nak try pakai Aku nak try pakai Tak kisah sangat pasal duit Okay try pakai Ah, Yang tu macam apa Souls yang kita boleh simpan I see Okay yang ni Kena scam Aku rasa tak perlu lah aku bunuh ni Tak nak lah Kena scam So kita try Face to face dengan Oh my god Depan tu ada ni lah Oh god god god No no Woo! Dekat masalahnya satu lawan satu okey. Tapi kalau banyak okey yang besar tu dia drop apa eh? Oh I'm scared. Alright let's go fight. Maybe maybe kita try pakai bom lah. Lalang kita nak preview kan. Alright kita try pakai bom. Nah, dan kita try B dia. Woo, like sekali. Oh yo. Dia. Oh mati dah. Oh, so tu bom-bom api lah. Dah aku dapat key. Memang kena bunuh dia lah. <laughs> right, old house. So, aku rasa aku tahu old house kat mana. Tapi alang-alang bosnya ada kat sini. Dia macam guard, guard something. Jadi, elok kita progress ni sekejap. Ya, dia selalu kalau belakang bos dia ada treasure. Ah, ha. Yap. Duit banyak. Itu je lah. Berapa duit aku? 200. Aku boleh lepak uh, beli kat kedai tu Kedai syaitan tu Aku boleh beli uh, Mercun And eh, Sebab item seems like Something lah Oh shield tak boleh ambil ke? Aduh tak boleh ambil Alright, sana macam tu tu tipu. Okey, macam mana aku nak ambil benda kat dalam ni? aku dah bunuh hijau Baik Ni apa eh Oh ni yang tu okey Do I want to go here? yeah. Okay, no, no, I don't want to go there. Ada, ada, ada rumah yang ada kunci kan tadi? Kat mana entah, aku lupa dah. Biar aku belanja belanjakan duit aku dulu, sekejap. Mana aku pergi ni? Sesat, aku dah naik atas. Tapi game-game macam ni memang macam ni, permainan dia. Kau kena, apa? Oh tu kunci tu Alright So aku nak membeli belah tu Alright Okay aku tak tahu mana tempat beli belah Oh sini Lepas tu kita akan masuk dalam tu kita akan tengok Ni ni ni kinci angin maksudnya kedai Right <laughs> Kinci angin maksudnya Maybe kita boleh heal juga kot Ya yeah. Ya, ada jual ada jual healing lagi tak? Tak ada jual mercun je kan okay, Beli beli beli Beli guys Beli Daripada duit kita hilang Oh dia tulis tu tiga Tapi Oh dia ada tiga stok ah, Beli je lah Okay eh. So Lapan Alright Okay Kita try masuk pintu tu Tapi kita uh, Heal dulu Maksudnya kita Apa Oh, memang game ni memang susah dah tahu dah. Kau bayangkan ini baru area pertama tau. Ha. Okay aku kalau game-game susah ni dia kena ada mood. Ha, nak kata sekarang ada mood tu ada lah. Boleh lah. Cuma kalau boleh game ni dia punya control tu kalau kena dengan aku okey lah. Sekarang ni macam aku macam keliru lagi uh, elak dengan attack. Ya still still boleh elak meng attack tu elak meng attack tu boleh boleh boleh buat. Cuma kena apa? Mungkin kena Aku suka konsep dia Aku suka dia punya world World dia memang best Bila dia kata old house tu Memang nampak old house tu Memang Betul lah Right So What Dia bagi satu je duit Ya ke Takkan itu je Oh ada tingkat dua Oh Okay Oh jap bukan dalam dalam map tu hmm, Aku ni asyik tekan ni je Bukan dalam uh, instruction bullet tu cakap old house Daripada old house akan tembus ke something kan Ya dia akan tembus ke flooded well And then dark tomb west garden Kau bayangkan aku baru satu Satu per lima area Untuk area nombor dua ni Shield? Bila aku nak dapat? Oh ni shield Oh Ya, mungkin yang bawah tadi sepatutnya aku dapat kot shield tu I don't know Maybe. Yeah. Oh, Perry. yup. Whoa. Oh, Perry. Double tap. Tak tahulah boleh ke tak Perry ni. Tapi kalau aku dapat pro Perry memang... Yes. We gonna try. We gonna try. Okay, kita akan try Perry. Of course lah kita akan try kan. Alright. Aku agak terkejut ramai orang tak main game ni. Yang yang Souls ni lah. Sos Souls player Veteran kan Tapi game ni memang best lah Okay Kalau kau minat game susah Game ni memang best Okay Aku tak tahu apa benda maksudnya ni Mungkin kita akan dapat kuasa nanti Yang aku kena unlock Ya aku tak aku tak tahu macam nak lepas flooded ni. Ah uh, ada laluan lain ke jap. So sini tembus ke mana? Alright, sini tak ada tembus. Oh, maybe bawah tu. Ah ya ya ya, bawah bawah. Oh. Maybe bawah bawah jap. Dia dia punya 3D ni kadang kita keliru tak? Ya pastinya aku kena buka gate ni lah Dan probably ada boss belakang tu Ini ni No? Alright Kita dah betul lah dah lalu situ Oh What the heck? Apa ni? Hah? Ni apa? Koleksi-koleksi boss ke apa? Aku tak tahu benda apa ni Misteri betul Oh ada secret area pula eh So yang ni tadi tembus ke patah balik belakang Alright ni patah balik belakang Adakah aku miss something Aku miss dia punya magic ke apa Maybe lah Aku rasa macam aku ada miss something Yang membolehkan kita uh, Seberang Seberang Oh, yang ni pandangan ni untuk tangga ni eh. I see. Ya, naik tangga ni. Tengok balik flooded area ni. Apa yang aku kena buat guys ni. So, jambatan. Tu peri. Ya, aku tak tahu, aku tak tahu nak buat apa. Oh, sini kot. Oh ya yeah. Okay Dia punya kadang-kadang shading gelap tu Tak nampak Dapat gigi Ni mesti ingredient untuk Craft kan Craft something Bomb ke apa ke nah, Kita try peri je Try peri Nak mati, nak mati. Macam ni. Okay, aku tak pandai peri. <laughs> Alright Aku tak pandai Wah, lalu belakang ni Aku tak pandai peri. Minta maaf Okay, so salah satu daripada ni akan hidup lah Alright Aku nak try peri, tapi Okay Okay Allah Lambatlah peri dia Okay, let's go, let's go Ya, Peril lambat. Okey, jap. Mama, aku nak try, aku nak try. Okey. Ha? Tak apalah. Ya, Peril lambat. Dia timing dia macam tak tahu nak cakap macam mana. Yap. Yap. I don't know, man. I don't know. Aku tak tahu lah. Dia macam lambat 1.5 saat susah sikit lah kan Kan Lambat 1.5 saat susah sikit lah Ah, uh, I guess itu je lah kot preview sejamnya Ya yeah. Aku rasa itu je lah kot untuk preview sejam Game Tunic ni kalau korang nak download game ni Korang boleh beli game ni dekat Steam Overall game ni memang best Tapi aku bagi tahu awal-awal Game ni memang susah Okay aku tadi sebab aku nak belajar parry tu je Okay kalau Kalau aku tak nak belajar parry tu tak nak belajar tapi kadang-kadang timing peri ni susah kan alright so kalau korang nak korang boleh dapatkan game ni dekat Steam aku akan letak link dekat description uh, kalau korang memang nak challenge diri korang lah uh, tapi aku rasa game ni dia susah tapi tak adalah uh, susah tu tahap sama macam uh, Dark Soul ke apa tapi dia pun dia pun ada dia punya ada punya cara nak menyusahkan kau lah. Okay, kita cuba dapatkan balik kita punya duit tadi kalau kita boleh dapatkan alright kalau kita boleh dapatkan kalau kalau so macam macam sama juga souls game kau boleh skip je lari sebab you don't have to fight all tak siapa suruh pun right right macam aku tengah buat sekarang ni ni ya apa ya tapi kena kejar lah Ah, cuba sila. Ah, gay, gay, gay. Ah, nampak aku, nampak aku. Ah, oh, oh, ah, <laughs> mati lagi. okay. So, aku end kat sini. Terima kasih pada semua yang ah, support video macam ni. Video preview satu jam. Kalau korang suka lagi, ah, korang boleh like, komen dengan subscribe. Kita akan preview banyak lagi. Alang-alang aku tengah buat job ni. Ah, banyak lagi game-game. Aku boleh main macam-macam game dan main selama sejam je. Ah, so kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan... Bye-bye game ni Memang susah Tapi best